Go. We went to the farm to learn about to learn, to learn about animals. We went to Alexandria to visit the library. We went to the beach to go swimming. We went to the desert to see shepherds. لا the, the oasis. يعني ايه اويسس واحد واحة واحد ماشي مم. learn about animals the world the world look world af- world ماشي look after the even envi- environmental environment بس environment بس مم. get exercise ليه بقى ايه اللي يتحط من فوق look اساسات الماس تمرينات get fit مم. to get fit مم. we cy- recycle plastic and paper and plastic paper and plastic to look after their environment. Amen. Mm. We today tidy up. We tidy up eh? To keep our house tidy. Mm. We go to school. Mm. to learn م. about the animal world طب قول لي بقى we exercise to get fit يعني ايه الكلام ده؟ احنا نمارس الرياضة عشان نبقى صحتنا زي الحصان لا نبقى لا get fit يعني نبقى لائقين او رش لائقين صحيا لائقين صحيا او طيب آه، to هنا معناها ايه؟ بس تيجي معنى اله هل هي معناها اله؟ امال معناها ايه؟ عشين او الكي عشين او الكي بنسأل عنها بكلمة ايه؟ بنسأل عنها بكلمة ايه؟ كلمة why واي برد على why بيكوز او to why. واي كذا واي ديد يو جو ذير رحت لهناك I went there to meet him عشان اقابله طيب ترجم لي بقى we, we exercise to, طيب we, we recycle paper and plastic to look after our environment our environment احنا آه، نعيد تدوير الورق وال... والازاز البلاستيك لا لا لا بس مش ازاز بس بس هتجيب زي اللي عندك بلاستيك عشان نخلي بيئتنا نضيف لا بقول لك اكتر يعني اعتني ببيئتنا اعتني ببيئتنا مفيش النظيفة دي مم. طيب وي تايدي اب وي تايدي اب ايه؟ آه، لا لا ما ايوه tidy up to keep our house tidy يعني tidy up to keep our house tidy house tidy tidy up to keep our house tidy احنا ننظف بيتنا نرتب بيتنا نرتب بيتنا عشان يبقى بيتنا عشان بيتنا يبقى مرتب يبقى مرتب طيب we go to school to to learn about the world يعني we go to school to learn about the world احنا بنروح احنا بنروح المدرسه عشان نتعلم أشياء عن العالم